ni ukuri ko imana imana inkoreye umuti naratangane n'abantu ngo mubana imana ifunguye mbonye mbonye ah, silivesitiri ndimbati eh, hari irindi zina ngo hari irindi zina ah, mm. wihoreye wihoreye eh, wihoreye mwuka warahise anyongora ngo ni uwihoreye bavugaga ko nari umuhanuzi nishwe n'inzara mm. bavugaga ko nta ngo ntatumwe n'imana abandi bakaza imbere ya kamera bari gucapacapaca mm. ariko nshimiye imana ishobora byose mm. inkwejeje indyarya isoni abantu bakishimira yuko mugenzi wabo yaborera muri gereza yaguma muri gereza kandi ari umuntu w'umugabo utunze umuryango imana ngewe yarambwiye ngo mwana wawe ngiye gukora igice kandi ncishije muri wowe nikiye ntangaza ubuhanuzi buvuga ngo musenyere gafaranga kuko imana imana satana afite gahunda yo kumushyira muri gereza yesi reka ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ah, aziya australia afurika ndetse n'ahandi hose uri wumva ikinyarwanda uyu munsi nk'uko bisanzwe rero twabazaniye wa muvugabutumwa porofeti damuru niwe muhanuzi wenyine umwe rukumbi wahanuye inkuru ya ndimbati silivesitiri wabashije kuba yahanura iyo nkuru avuga yuko ndimbati silivesitiri agiye kurenganurwa imana imurenganuye na mukanya twari turi gukora ikiganiro hmm. avuga yuko hari umuntu ugiye kurenganurwa kugeza aka kanya inkuru nziza inkuru nziza inejeje ishimisha amatwi ya buri muntu wese ni uko ndimbati silivesitiri aka kanya amaze kuba umwere ndetse arekuwe n'urukiko rukuru Profete Damour wakiriye gute ubwo buhanuzi bwawe busohoye uyu ni umunsi wo gusohora k'ubuhanuzi bwawe bavugaga ko nari umuhanuzi nishwe n'inzara hmm. bavugaga ko nta ngo ntatumwe n'imana abandi bakaza imbere ya kamera bari gucapacapaca hmm. ariko nshimiye imana ishobora byose hmm. inkwejeje indyarya isoni ni ukuri ko imana imana inkoreye umuti imana yo mu ijoro yumvishije gusenga reka nkubwize ukuri abantu bishimira ibyago by'abandi abantu bakishimira yuko mugenzi wabo yaborera muri gereza yaguma muri gereza kandi ari umuntu w'umugabo utunze umuryango imana ngewe yarambwiye ngo mwana wawe ngiye gukora igice kandi ncishije muri wowe nikiye nangaza ubuhanuzi buvuga ngo musenyere gafaranga kuko imana imana satana afite gahunda yo kumushyira muri gereza imana nsenze imana irambwira ngo reka mita n'abanza arakupye imana irangije irambwira ngo ngo damuru musengera agafaranga mukureho gereza narasenze nafashe amasengesho y'iminsi itatu mani irambwira ngo yari ari akagambane ka gereza yarari imana irangira irambwira ngo ngo dore ngo yari <laughs> ngo yari yagambaniwe mani irangira irambwira ngo nkuyeho igifungo mm. mbusohoye nsohoye ubwo buhanuzi gafaranga yankubisiye umutwe aravuga ngo nari mfiteho amakuru nk'iyo ngo nza nkabimwibwirira ariko nanjye ngo mutangarize imana ntabwo ari mwene so imana ntabwo ari bene wanyu n’Imana ishobora byose ikora uko ishaka itanga uko ishaka yitwa imana mu bana bwayo n'uwiteka niryo zina rye nagira ngo mbwire abantu imana irakora ahubwo ni twebwe twananiye imana ni twebwe twanze kumvira imana imana yabwije icyo ishaka ku bantu nuko dukora ibyo imana ishaka naratangariye navuga ngo mu imana ifunguye mbonye mbonye silivesitiri ndimbati hari irindi zina ngo hari irindi zina uwihoreye ah, ah, uwihoreye uwihoreye eh, mwuka warahise anyongora ngo ni uwihoreye hmm. ni uwihoreye ntabwo ari ndimbati ni uwihoreye imana irangije irambwira ngo genda utangaze ibi ngewe ngiye gucisha muri wowe ko ndimbati uwo bita uwihoreye hmm. ngiye kumusora abanza kuvuga ngo uwihoreye ndinde ndwana n'ijwi biranga njye mu musozi ndasenga wapi hmm. urumva noneho umunsi nari bitangaje nari ndi kugenda mu nzira gutya numva ijwi rimwe ngumva mwana wanjye ngo wari wansabye ngo nde ngo ndaceceka ngo kugira ngo ndebe kwizera kwawe mm. imana irangije hambwa ngo genda uvuge ko uwihoreye ndimba uwihoreye silivesitiri eh, imana ntabwo iyobewe ayo mazina mm. ahubwo abantu benshi bazi ku izina rya ndimbati irangira yamwe ngo genda utangaze ko ndimbati arekuwe murekwe narabivuze abantu bantera amabuye narabivuga abantu bantera amabuye ndavuga ngo imana mu mana bwayo izi uko izagenza kandi n'izaca urubanza icya mbere ntabwo yanze abana icya kabiri ntabwo yanze gufasha abana be ah, mvuga amagambo menshi abantu baravuga ngo reka reka reka reka reka reka abandi ngo siri umuhanuzi abandi ngo wishwe n'inzara abandi ngo wambaye ubusa ubwo waje gusabiriza abandi ngo dore uko gasa abandi ngo dore ngo pfa uvuye aho ngo twigize ubuhanuzi none se murajya he ko ijuru ritabaye murajya hehe mwebwe mu munkurikiye abantu bampingaga noneho murajya he k’ijuru ijuru ritabaye imana yo mu ijuru ivuganye nanjye aya masaha ku muntu wese ku muntu wese wasengeye uyu nguyu ndimbati reka mbivuga gutyo uwihoreye uwihoreye imana yo mu ijoro imuhaye umugisha itanze umugisha kabiri umuntu wese wabaye hafi y'umuryango wa ndimbati imana yo mu ijoro itanze umugisha gatatu umuntu wese wafashije abana bandimbati imana yo mu ijuru itanze umugisha ibyo ndabihanuye kabiri imana yo mu ijoro si muri ati agiye gukoreshwa ibintu bikomeye agiye gukoreshwa ibintu bikomeye imana yo mu ijoro noneho nibwo igiye na bundi yarataramenyekana mm. ubu ndimbata avanye igikundiro hariya hantu ndimbata avanye igikundiro hariya mbese imana uza imana yo mu ijuru imana yo mu ijuru hari ikintu ikoze muri uriya muryango hmm. bagiye kubyina mbese barishimye kuko hmm. imana yo mu ijuru yumvishije gutaka k'uriya mubyeyi ibi bintu narabitangaje abantu barampinga muvande hmm. ibi bintu ntabwo ari ibi bintu wabyibwiye iyo yarantumye ntabwo nagira ngo mbwire uyu mugabo witwa witwa hakizimana ni hakizimana ni ntuza uyu wita agafaranga kuko amazina ye nayo ntabwo imana yayobewe ahubwo bose bazi ku izina rya gafaranga rero nagira ngo mubwire ngo imana izi amazina yawe ahubwo icyo imana yashakaga yashaka kugira ngo umfateho ijambo yashaka kugira ngo Ni ibyo mvuze ubitesha agaciro ariko mu bumana bwayo igiti gukuriraho bya bindi byose kugira ngo izina ry'imana rihabwe icyubahiro mm. kandi nagira ngo mbabwire umuntu wese ukora ibyo gukiranuka imana iramwemera umuntu wese wubaha imana ugendera mu ijambo ryayo uwo nguwo iramukiza umuntu wese umuntu wese wumvira ijwi ry'imana akagendana nayo uwo nguwo imukiza ibyago n'amakuba uwo nguwo imana imugirira neza nagira ngo mbabwire mwebwe munkurikiye nimwizere imana nimwizere imana imana ishobora byose imana iratabara imana yo mu ijuru ikura ikuzimu yangiza igatanga ubuzima hari ubuzima hari ubuzima imana itanze wowe unkurikiye wakira ubuzima wakira ubuzima hakira ubuzima hakira ubuzima hakira ubuzima kuko imana yo mu ijoro ije gukorana n'abantu bubaha imana imana ije kugendana n'abantu bayisenga by'ukuri imana ije gukorana n'abantu bayikunze bagakora ibyo gucyanuka hmm. porofeti damuru wakiriye gute ubuhanuzi bwawe ko busohoye ndanezerewe cyane ndanezerewe cyane hmm. kuko ndi kubona n'amatelefone atangiye kugenda ampamagara hmm. akimara abanyamakuru bahise bamamagara bavuga ngo reka uyu munyamakuru kuri the choice hmm. arampamagaye tidamura umuhanuzi w'imana isumba byose hmm, ubuhanuzi bwawe burasohoye <laughs> ati waravugaga eh. tukanga kubyemera atariko imana yo mu ijoro ndemeye ati nanjye ndemeye arangije arambwira ngo nanjye ngaho amanurire mm. ndamubwiye ngo mu gihugu cy'u rwanda mu bantu imana izamuye kandi iteye mu izina ryawe ikaryamamaza nawe urimo mm. nanjye ntabwo ndi butahe ndahanuriwe kuko urumva ibintu uri guhanura ni ukuri eh? ibi ntabwo ari byo byikoresha ahubwo ni kirisiti w'umuresha mm. abakunzi b'isezerano imana ibambira umugisha eh, none se ah, ubyitwaramo gute nk'umuhanuzi iyo utangiye guhanura ibintu bikomeye ibintu bizwi n'abantu benshi ukabona birahanuye ntago bishobora gutuma umuntu yakishyira hejuru akumva yuko ari ikindi kintu kindi ngewe nkunda guca bugufi hmm. nababwiye ngo ngewe n'iyo nabuze ibyo kurya uca bugufi n'umuryango wanjye turaryama mfite abana babiri mfite abana batatu umukuru afite umukobwa afite imyaka makumyabiri mm. nkagira umuhungu w'umwaka umwe n'igice nkagira umukobwa w'amezi ane mm. urumva n'umugore nanjye n'abana tukibera mu nzu urumva icyumba kimwe na salo tukiryamira mm. uranyumva neza izo mpano ntabwo naza kuzigurisha cyangwa ngo nzirishe ahubwo ngewe nemereye imana ikora uko ishaka itanga uko ishaka no mu mwanya wabyo navuze sureba nambara inkweto imwe umwaka ugashira mm. iyi nkweto nureba nambaye mm. hasi hasi yakatitsemo hano gutya mm. iyo mbonye byasa yagize cyane ndagenda nkayikoresha ikongereka gutyo gutyo nkagasiga agasiraje kandi ntabwo bimenya impamvu mbivuze bagiye kuba impamvu ikugaragaza mu beza iyo mvuze ibi ngibi bamwe barabipinga ariko imana ikahita ibisohoza rero ikintu nshimiye imana ni uko ba bandi banzi kumva ibi buhanuzi imana ibushohoje reka navuze ibya gafaranga barampinga baravuga ngo ubuhanuzi nari mbufite ndaceceka noneho imana ibatega rigonde iya ndimbati noneho irabishohoje none se bwo kandi ubwo narabeshya barajya he ku ijuru ritabaye ngo umugabo danyeri baramwanze baramwanga maze bajya inama bajya inama n'abasenga imana bamuha intare intare ziratinya bose babireba bose babireba icyubahiro cyayo bagiye bakireba icyubahiro ni icy'imana mm. yapfukama icyubahiro gihe imana mana databa twese izina ryawe ntirekirwe hejuru ndagushimiye kirisito umwana w'intama uhoraho kubw'ibyo wakoze uwiteka ahabwa icyubahiro natambukije mesaje wavuganye nanjye ko uzajya ubana n'akanwa kanjye k'icyo nzasaba nzagihabwa kandi wavuganye nanjye ko umbwira ko ibizajya biva mu kanwa kanjye kari wowe uzajya uba wavuze nubwo batabitega amatwi ngo bumve ariko uzajya uba wavuze hareruye ndagushimiye rero ko icyo wacishije muri ngewe ko ugisohoje kandi gushimiye ko uwiteka umpagurukije umpagurukije nonaha mu izina rya yesu urakoze urakarama kumvishije gusenga amen imana yo mu bamira umugisha mm. ndamuri rero turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu yego nanjye ndishimye kongera kugaruka ku isezerano mm. kandi imana yo mu nanjye bamira umugisha